Sahih Al-Bukhari, Kitab, Permulaan Wahyu, Bab, Permulaan Wahyu, Nomor, 2. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضيه أنه عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد شديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin, Urwah dari bapaknya dari Aisyah ibu kaum mu'minin, bahwa Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, Sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau Solallahu, alaihi wasallam pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat.